vam iniciar un projecte de servei que és el nostre Centre de Psiquiatria i Psicologia, el CPP. Després de 15 anys de recorregut, ens sentim molt orgulloses de la feina feta i volem renovar el nostre compromís de servei. L'equip de professionals de CBP ja teníem experiència prèvia en teràpia psicològica i psiquiàtrica de la infància i l'adolescència i és en aquest mateix àmbit en el que seguim treballant. En nom de tot l'equip de CPP volem agrair a tots els professionals que ens heu donat la confiança en aquests 15 anys. A metges, pediatres, psiquiatres, a centres docents i també als centres universitaris que ens heu avalat com a centre de pràctiques dels vostres màsters.